good afternoon everyone last day हमने जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट था या फिर जो भी हमारा एक तरीके से कैपिटल रिजर्व या गुडविल की जो कंडीशन थी वो हमने डिस्कस कर ली थी आज हम डिस्कस करते हैं pre acquisition and post acquisition profit and reserve कई बार बैलेंस शीट में हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ होता है वो प्री एक्विजेशन या आफ्टर एक्विजेशन होता है नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए उनमें हमने ये मान लिया था कि एक्विजेशन जो किया जाता है वो साल के एंडिंग में या सेल साल के स्टार्टिंग में किया जाता है on thirty first March on first April अब तक के जो क्वेश्चन सोल्व आउट हुए हैं उनमें जो ही जो ये डेट दे रखी थी एक्विजेशन की एक हमारी प्री एक्विजेशन की डेट या ये कह लीजिए कि जो एक्विजेशन की डेट थी वो इकतीस मार्च या एक अप्रैल की हमें मिलती थी या तो साल के लास्ट की या फिर साल के स्टार्टिंग की अब नॉर्मली सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है बिजनेस से कभी भी परचेज किया जा सकता है साल के दौरान कभी भी हम परचेज कर सकते हैं कभी भी एक्विजेशन कर सकते हैं शेयर कभी भी एक्विजेशन उनका किया जा सकता है साल के दौरान रनिंग टाइम में कभी भी किया जा सकता है तो जिस दिन शेयर परचेज किए जाते हैं जिस दिन शेयर परचेज किए जाते हैं उस दिन से पहले का प्रॉफिट हमारा परी एक्विजेशन प्रॉफिट या परी एक्विजेशन रिजर्व माना जाता है अगर बैलेंस शीट में हमारा कोई रिजर्व दे रखा हो बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट दे रखा हो तो जिस दिन एक्विजेशन किया जाता है उस डेट से पहले का प्रॉफिट या रिजर्व प्री एक्विजेशन प्रॉफिट या रिजर्व माना जाएगा और उसके बाद का जितना भी हमारा प्रॉफिट या रिजर्व रहता है वो post acquisition profit and reserve माना जाता है अब जो प्री एक्विजेशन प्रॉफिट है वो हमारा नॉर्मली कैपिटल नेचर का होता है और जो पोस्ट एक्विजेशन प्रॉफिट होता है वो हमारा नॉर्मली रेवेन्यू नेचर का होता है जो परी एक्विजेशन प्रॉफिट है उसको कैपिटल नेचर का मानते हुए जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम कैलकुलेट करते हैं या गुडविल कंट्रोल कैलकुलेट करते हैं कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करते हैं तो उस समय हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं कैपिटल प्रॉफिट जितना भी होता है उसमें होल्डिंग कंपनी का जितना भी हिस्सा रहता है सेवेंटी परसेंट एक्विजेशन किया तो seventy percent twenty percent acquisition किया तो twenty percent fifty percent acquisition किया तो फिफ्टी परसेंट कहने का मतलब मेरा ये है कि जितना भी होल्डिंग कंपनी के द्वारा अक्वायर किए जाते हैं शेयर उतने परसेंट कैपिटल प्रॉफिट हमारा एक तरीके से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसमें ऐड कर दिया जाता है लागत मूल्य में ऐड कर दिया जाता है बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ में शो किया जाएगा रिवेन्यू नेचर का जो प्रॉफिट होगा उसमें होल्डिंग कंपनी का जितना भी शेयर रहता है वो हमारा एक तरीके से रिवेन्यू प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा रिवेन्यू नेचर का जितना भी प्रॉफिट होगा वो होल्डिंग कंपनी के रिवेन्यू प्रॉफिट में ऐड करेंगे और बचा हुआ जो हिस्सा है मान लीजिए होल्डिंग कंपनी ने 70 परसेंट शेयर लिए हैं तो 70 परसेंट रिवेन्यू प्रॉफिट का रिवेन्यू प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा और बचा हुआ जो 30 परसेंट है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ में शो किया जाएगा एक क्वेश्चन देखिए क्लियर हो जाएगा सारा following given are the balance sheet of S limited and S limited as thirty first March two thousand sixteen balance sheet हमें दी हुई है यहाँ पे शेयर कैपिटल दे रखी है सौ शेयर सौ रुपये का एक शेयर है फुली पेड शेयर है और होल्डिंग कंपनी के जो शेयर कैपिटल है वो पच्चीस लाख रुपए की है जबकि सब्सिडरी लिमिटेड की जो कैपिटल है वो हमारी दस लाख रुपए की है उसके बाद जनरल इजराव दोनों कंपनियों के दे रखे हैं पाँच लाख पचास हजार रुपये और दो लाख हैं अस्सी हजार रुपये उसके बाद सरप्लस प्रॉफिट दे रखा है दो लाख रुपए और इसका दे रखा है नब्बे हजार रुपये दोनों कंपनियों का दे रखा है सब्सिडरी का as well as a holding company का करंट लाइब्रेटीज हमें दी हुई है दो लाख पच्चीस हजार रुपये और इसकी दे रखी है दो लाख रुपये एसेस्ट में हमारे पास है फिक्स एसेस्ट बाईस लाख पच्चीस हजार और यहाँ पे इसकी दे रखी है सब्सिडी की बारह लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दे रखी है seventy sorry seven thousand five hundred share in S limited at cost पिचहत्तर सौ शेयर जो है वो लिए गए हैं अब पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सब्सिडी लिमिटेड के शेयर कितने थे अब देखिए सौ रुपये का एक शेयर है तो यहाँ पे हमारे पास दस हज़ार शेयर हो जाते हैं सब्सिडी लिमिटेड के कितने शेयर हो जाएंगे सौ से डिवाइड करोगे दस हज़ार शेयर हमारे बनते हैं दस हज़ार शेयरों में से पिचहत्तर परसेंट शेयर यानी कि पिचहत्तर सौ शेयर दस हज़ार का अगर परसेंटेज निकालोगे पिचहत्तर सौ बटे में दस हज़ार गुणा में सौ तो ये हमारे पिचहत्तर परसेंट शेयर बनेंगे पिचहत्तर परसेंट शेयर जो है वो होल्डिंग कंपनी के द्वारा पिचानवे सौ रुपये में सॉरी नौ लाख पचास हज़ार रुपये में दे दिए जाते हैं पिचहत्तर सौ शेयर नौ लाख पचास हजार रुपए में ले लिए जाते हैं अब करंट एसेट हमारे पास दोनों कंपनियों की दी हुई है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस जो वो हमें लेस कर देने हैं जो भी हमारा संबंधित प्रॉफिट रहेगा जिस दिन हमारी बैलेंस शीट दे रखी है thirty first March two thousand sixteen की दे रखी है इकतीस मार्च दो हज़ार सोलह का हमारे पास ये बैलेंस है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस का पच्चीस हज़ार रुपए के और एक्विजेशन कब किया जाता है the share of S limited was acquired by S limited on as on first April 2015 on which date the general reserve एक अप्रैल 2015 को देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि एक अप्रैल 2015 को एक्विजेशन किया जाता है और उस दिन जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट है वो बैलेंस शो करती हैं दो लाख बीस हजार रुपये का और बीस हजार रुपये का रिस्पेक्टिवली तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस दिखा रखे हैं यहाँ पे दो लाख अस्सी हजार रुपये का जनरल रिजर्व दिखा रखा है और नब्बे हजार रुपये हमारे प्रॉफिट के दिखा रखे हैं जबकि वास्तव में एक्विजेशन की डेट को दो लाख बीस हजार रुपए का जनरल रिजर्व था तो इसका मतलब जो करंट ईयर का जनरल रिजर्व है वो कितना क्रिएट हुआ साठ हजार रुपए का करंट ईयर का जनरल रिजर्व यानी कि आफ्टर एक्विजेशन डेट का साठ हजार रुपए आफ्टर एक्विजेशन के और प्रॉफिट में भी सेम इसी तरीके से सत्तर हजार रुपए आफ्टर एक्विजेशन के हमारे हो जाएंगे बीस हजार रुपए का प्रॉफिट है बिफोर एक्विजेशन का दे रखा है अब यहाँ पे जो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस हैं पच्चीस हजार रुपए के वो हम ये मानेंगे कि साल के दौरान राइट ऑफ उनको नहीं किया गया वो हमारे पिछले साल के एज चलते आ रहे हैं तो वो हमारे जो प्री एक्विजेशन प्रॉफिट हैं उनमें से लेस किए जाएंगे अमोर्टाइज ये देखिए यहाँ पे दे भी रखा है amortisation expenses were not write off during the year ending thirty first March two thousand sixteen 2016 को जो साल समाप्त हो रहा है उसमें हमने किसी भी तरह के अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस को राइट ऑफ नहीं किया है इसका मतलब ये है कि ये पिछले साल के हैं और पिछले साल के हैं तो कौन से प्रॉफिट में से लेस किए जाएंगे कैपिटल प्रॉफिट के अंदर से इनको लेस करोगे अब सबसे पहले हमें बारियाती cost of cost of control को कैलकुलेट करने की you are required to prepare the consolidated balance sheet as on thirty of S limited and its subsidiary S limited as on thirty first March two thousand sixteen दो हजार सोलह को इकतीस मार्च दो हजार सोलह को हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार करनी है तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जनरल रिजर्व हमारा एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2015 को कितना दे रखा है दो लाख बीस हजार रुपये का जिस दिन एक्विजेशन किया जाता है उस दिन का हम कंसिडर करके चलेंगे कैपिटल नेचर के प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करने हैं सबसे पहले सबसे पहले आप कल, क्या कैलकुलेट करोगे capital profit of the subsidiary तो दो लाख बीस हजार रुपए का कैपिटल प्रॉफिट हमारा माना जाएगा क्योंकि ये हमारा एक्विजेशन की डेट से पहले का है एक्विजिशन की डेट हमारी क्या दे रखी है फर्स्ट अप्रैल 2015 उस डेट से पहले का दे रखा है तो ये हमारा कौन सा होगा कैपिटल नेचर का होगा दो लाख बीस हज़ार रुपये सेम इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा बीस हज़ार दो लाख चालीस हज़ार रुपये हमारे प्री एक्विजेशन के प्रॉफिट के हो जाएंगे लेकिन इसमें से अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस हमें पच्चीस हज़ार रुपये के राइट ऑफ करने हैं तो ये पच्चीस हज़ार रुपये लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा पच्चीस हज़ार लेस किए दो लाख पंद्रह हज़ार रुपये आ गया हमारा कैपिटल है प्रॉफिट उसके बाद सेम इसी तरीके से आप रिवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे अब जनरल रिजर्व में हमारा बैलेंस इकतीस मार्च दो हज़ार सोलह कितना दिखा रहा है दो लाख अस्सी हज़ार और प्रॉफिट में बैलेंस दिखा रहा है दो लाख सॉरी नब्बे हज़ार रुपये दोनों चीज़ों को ऐड करोगे दो लाख सत्तर हज़ार रुपये हमारे पास बन जाते हैं इसमें से अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस जो होंगे वो हमने लेस कर दिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट लेस करोगे और हमारा अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस लेस करोगे दोनों चीज़ें लेस करने के बाद हमारा क्या बचेगा बैलेंस है दो लाख पंद्रह हज़ार रुपये का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है हमने लेस कर दिया टोटल बैलेंस जो बचेगा वो हमारे पास एक लाख तीस हज़ार बचेगा या सीधा भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो इसमें से दो लाख अस्सी हज़ार में से करंट पिछले का साठ हज़ार हमारा ये करंट ईयर का प्रॉफिट बचता है और नब्बे हज़ार के बजाय सत्तर हज़ार रुपये का हमारा यहाँ पे क्या बचता है जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा रिजर्व हमारा साठ हजार रुपए का और ये प्रॉफिट हमारा सत्रह हजार रुपए का सात अच्छा तेरह एक लाख है तीस हजार रुपये का हमारा बैलेंस बनता है और एक लाख तीस हजार रुपये हमारा यहाँ से आएगा किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए उसी तरीके से जो भी आपको ठीक लगता है रिवेन्यू प्रॉफिट हो गया उसके बाद calculation of cost of control अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमाउंट हमें कितनी मिल रही है और कितनी हमें पे करनी चाहिए तो यहाँ पे देखिए पिछहत्तर सौ शेयरों के बदले में नौ लाख पचास हजार रुपये पे किए जा रहे हैं पेमेंट कितने की जा रही है नौ लाख पचास हजार रुपए की पेमेंट हो रही है तो सबसे पहले तो हमें ये नौ लाख पचास हजार रुपए ही कैलकुलेट करने के करके चलने हैं कंसिडर करके चलने हैं आप पिछहत्तर सौ शेयरों की पेडअप वैल्यू कितनी रहेगी पिछहत्तर सौ शेयरों की पेडअप वैल्यू कितनी हो जाएगी सात लाख पचास हजार उसके बाद कैपिटल नेचर के प्रॉफिट हमारे कितने हैं दो लाख पंद्रह हजार दो लाख पंद्रह में तीन बटे चार हिस्सा किसका है होल्डिंग कंपनी का दो लाख पंद्रह हजार में तीन बटे चार हिस्सा किसका है होल्डिंग कंपनी का या पिछहत्तर परसेंट शेयर जो है वो किसका है होल्डिंग कंपनी का ये भी हमारा किस में जोड़ा जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते वक्त जो एक्विजेशन की ये हमारी कॉस्ट है उसमें ऐड करेंगे सात लाख पचास हजार में एक लाख इकसठ हजार दो सौ पचास एड किए टोटल वैल्यू हमारी बनेगी नौ लाख ग्यारह हजार दो सौ पचास नौ लाख ग्यारह हजार दो सौ पचास नौ लाख पचास हजार रुपये हमें मिल रहे हैं और नौ लाख ग्यारह हजार दो सौ पचास हमें मिलने चाहिए थे तो डिफरेंस कितने का रहा जितने हमें ज़्यादा मिल रहे हैं वो हमारी क्या आ जाएगी गुडविल आ जाएगी अड़तीस हजार सात सौ पचास रुपए की गुडविल होगी अब बारी आती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा कितना रहेगा पच्चीस percent share paid of value of the one fourth of the share या पच्चीस परसेंट शेयर की पेड ऑफ वैल्यू हमारी कितनी रहेगी दो लाख पचास हज़ार रुपए और पच्चीस परसेंट हमारा किसका कैपिटल नेचर के प्रॉफिट का और 25 परसेंट हमारे रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट का आपको ये माइंड में करके चलना है कि रेवेन्यू नेचर का जो प्रॉफिट है उसमें भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा हमें निकालना है और जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है उसमें भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा हमें निकालना है तो 25 परसेंट तो हमारा किसका एक तरीके से रिवेन्यू नेचर के प्रॉफिट का और 25 परसेंट हमारे कैपिटल नेचर के प्रॉफिट का दोनों चीज़ों का आप कैलकुलेट करके चलोगे यहाँ पे तो इसने अल्टरनेटिव मेथड दिया होगा देखो यहाँ दे रखा है ये रहा दो लाख पचास हजार रुपये कैपिटलाइजेशन के प्रॉफिट का हमारा एक बटा चार हिस्सा पच्चीस परसेंट और रिवेन्यू नेचर के प्रॉफिट का एक बटे चार हिस्सा पच्चीस परसेंट बत्तीस हजार पाँच सौ टोटल जो वैल्यू बन गई वो बन गई हमारी तीन लाख है छत्तीस हजार दो सौ पचास तो इस तरीके से हमें छत्तीस हजार तीन लाख है छत्तीस हजार दो सौ पचास रुपये जो होंगे वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के दिखाने हैं और बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो हमें एज इट इज शो करनी है उसके बाद आती आ, आती है बारी बैलेंस शीट की बैलेंस शीट जब आप तैयार करोगे तो शेयर होल्डर फंड सबसे पहले हमें दिखाना है शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल देखिए यहाँ से होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल हमारे पास पच्चीस लाख रुपए थी जनरल रिजर्व पांच लाख पचास हजार रुपये का था और सरप्लस हमारे पास था दो लाख रुपये का टोटल 25 लाख तो हमें ये शो करने हैं पांच लाख पचास हज़ार रुपए हमें ये शो करने हैं रिजर्व एंड सरप्लस में दो लाख रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस में ये शो किए जाएंगे और साथ में जो सब्सिडरी कंपनी से जो हमारे पास रिजर्व एंड अन्य चीज़ें आई हैं वो भी आप शो करोगे 25 लाख की तो हमारे पास शेयर कैपिटल हो गई अब जनरल रिजर्व में और रिजर्व एंड सरप्लस में जो मैंने आपको बताया जनरल रिजर्व का हिस्सा प्रॉफिट का हिस्सा और सब्सिडरी कंपनी में जो भी रिवेन्यू प्रॉफिट या जो भी हमारा एक तरीके से कैपिटलाइजर का प्रॉफिट रहता है उसमें हिस्सा अब यहाँ पे देखिए होल्डिंग कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट में शेयर दे रखा है सतानवे हज़ार पाँच सौ रुपये का वो हमने ऐड कर दिया दो लाख सतानवे हज़ार पाँच सौ टोटल वैल्यू हमारी बनेगी प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का जो है वो दो लाख रुपये का दे रखा है पाँच लाख पचास हज़ार रुपये की होल्डिंग कंपनी तो रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट में अगर हम कैलकुलेट करें तो आठ लाख सैंतालीस हज़ार पांच सौ रुपए का जो बैलेंस होगा वो हमारी बैलेंस शीट में यहाँ पे शो किया जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन सी चीज़ें रिवेन्यू नेचर के प्रॉफिट में जितना भी होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है वो और होल्डिंग कंपनी के खुद के जनरल रिजर्व प्रॉफिट जो भी हैं वो दोनों चीज़ें आप रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे शो करोगे उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी हमें कैलकुलेट किया है तीन लाख छत्तीस हज़ार दो सौ पचास रुपए का माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे शो किया जाएगा करंट लाइबिलिटीज दोनों कंपनियों की ऐड करके आप दिखाओगे करंट लाइबिलिटीज दोनों कंपनियों की ऐड करके आप दिखाओगे यहाँ से करंट लाइबिलिटीज हमारे पास हैं दोनों कंपनियों की देखिए दो लाख पच्चीस हज़ार प्लस दो लाख ये हो जाएगी हमारी चार लाख पच्चीस हज़ार रुपये की करंट लाइबिलिटीज़ तो चार लाख पच्चीस हज़ार रुपये की हमने करंट लाइबिलिटीज दिखा दी सेम उसी तरीके से नॉन करंट एसेस्ट में फिक्स एसेस्ट टेंजिबल एसेस्ट में हमारे पास क्या है दोनों कंपनियों की जो संपत्तियां हैं उनको आप ऐड करके दिखाओगे दोनों कंपनियों की संपत्तियों में देखिए यहाँ पे हमारे पास बाईस लाख पच्चीस हज़ार प्लस बारह लाख चौबीस लाख पच्चीस हज़ार रुपए की तो हमारे पास ये संपत्तियां हो जाती हैं चौबीस लाख है पच्चीस हज़ार रुपये की हमारे पास ये संपत्तियां हो जाती हैं इन्वेस्टमेंट हमें श्योर नहीं करनी इंटेंजिबल एसेस्ट में गुडविल हमारी क्रिएट होती है अड़तीस हज़ार सात सौ पचास रुपए की तो इंटेंजिबल एसेस्ट में अड़तीस हज़ार सात सौ पचास रुपए की तो आप गुडविल शो करोगे और दोनों कंपनियों की जो हमारे पास संपत्तियाँ हैं उन संपत्तियों को टेंजिबल एसेस्ट के रूप में आप कंसिडर करके चलोगे बाईस और बारह चौंतीस लाख पच्चीस हजार रुपए की हमारी संपत्तियां हो जाएंगी उसके बाद आता है करंट एसेस्ट करंट एसेस्ट में दोनों कंपनियों की संपत्तियां जो हैं वो आप ऐड करके दिखाओगे आपकी बैलेंस शीट में करंट एसेस्ट हमारी दिखा रखी हैं तीन लाख प्लस तीन लाख पैंतालीस हज़ार तीन और तीन छः लाख पैंतालीस हज़ार रुपये की हमारे पास है करंट एसेस्ट हो जाएंगी ये करंट एसेस्ट आपको छह लाख पैंतालीस हज़ार रुपये की शो करनी है ये हमारी हो जाएगी कंसोलेटेड बैलेंस शीट ठीक है तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो सोल्व आउट करने हैं इनमें अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो मेरे को बता दीजिएगा या बाद में हम डिस्कस कर लेंगे आपके जो क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ तक वो बनते हैं इस मेथड के हम्म, ये हमारा है एक मिनट नोट तेरह तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपको सोल्व आउट करने हैं तेरह तक के क्वेश्चनों में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है कल आप डिस्कस कर सकते हो पूछ सकते हो अब अगर कोई डिस्कस करना चाहे तो अब भी कर सकता है